Men jag ser inte. Så. Eh, vi ska göra ett mellanmål som innehåller mango, Päron banan och tvärkola. Och en sån här liten eh, lime choklad. Och kvark. Ja. Så då börjar vi. Det får du göra. Porslin. slingen. Hur många tycker om mangoskal här inne? Ingen. Jag har aldrig ätit Det är inte nyttigt heller. Man ska inte äta mangoskal. Ont i magen! Thank you. Jag är fortfarande inom... Jag fick inte använda kniven mer. <laughs> Nej. Nu tar vi och lägger i ännu mer mango. Snart har han lagt på en Detta var mangoskit. Han är inte redan på hälften. Snyggt! Detta är jävligt svårt att göra detta med en hand, så jag tips är att skära inte er nästa gång. gullig jag är. Det hade aldrig du klarat. Ja, eh, tillbaka igen. Ehm, det hände något konstigt med konstiga datan. Så nu har vi blandat i eh, lite äpple, så nu blir det mango mangoäppelkvarg. Med lite lime. Men det är inte kul. Skit. Jag var vänner som för sig. <laughs> Inte din. Nej. Ja, eh, brud och vitt. Hade jag pratat med en av vit del? Ja, vi har kvar gurkan nu. Den lilla biten vi fick. Alltså detta ser ut som diarré. Ja. <laughs> Ehm, som sagt, vi skörde gurkan. Nu ser det ännu äckligare ut. Det här vi har... Bland ah, nej, nej, nej, nej, nej, nej! Ja, ursäkta. Vi tittar på den videon vi gjorde innan och sen händer det med datorn. Jag måste gå om två minuter. Hej då. Jag går och hämtar en skål och sen kommer tillbaka och sen går. Ja, eh, som Bella som vi... Åh no, jävlar vad ska förstå. <laughs> Ja. Eh, Bella ska hämta en skål till hela äpplet, i, eller päronet, är det inte äpplet, förlåt. Kan ni göra det så snabbt så eh, ja. Det är bra det, men visst. Man kan ju också låta bli. Kan, vet du om man kan klippa bort ljudfiler? Till det. Mm. Eh, ja, snart har jag delat päronet. Nu är päronet i eh, fyra delar. Tre rättare sagt. Japp, det var den planet det. Ja. Då var vi klara. Ja, det var vi. Tack för idag. Ses nästa gång. Kanske om det blir någon nästa gång, det vet jag inte.